Kusini Unguja, jimbo la Makunduchi. Akalelewa, akafunzwa, akafunzika. Amekuwa mbunge wa jimbo la Makunduchi, hakuwahi kufunga mlango kwa wananchi wake. Ameongoza wakati wa Mheshimiwa Karume, amefanya vizuri amehudumu wakati wa mheshimiwa Sheni, amefanya vyema. Amehudumu wakati wa mheshimiwa my friend Jakaya Mrisho Kikwete, amefanya vizuri. Na hapa juzi mheshimiwa Magufuli, Mungu amrehemu, alikolala amemteua, amefanya vizuri. Tunataka nini? Chama cha Mapinduzi tunahitaji nini tena? Naomba tuiambie dunia kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama cha aina yake kwa kazi inayokuja muda mchache, lakini tuizihirishie dunia kwamba Tanzania ni nchi ya pekee yake, haifanani na nchi nyingine. CCM oye! Naomba tunyanyue mikono wale wote ambao wako tayari kupiga kura ya ndio. Hapo vipi? Hapo vipi? Kifungu kimeafikiwa? Kifungu kimeafikiwa? Nakushukuru sana mwenyekiti wa mkutano huu kwa kunipa nafasi. Asante sana, asante sana kwa kueleza kwa nini mmeunga mkono. Ametupa hali na nafasi mbalimbali alichukua na kumudu vizuri. Nadhani upande huu pia kuna mtu ana na kusema juu ya hilo. Nikupinda. Ndugu zangu, naomba mikono juu kwanza, mikono juu kidogo, mikono juu, mikono juu. CCM oye! Hayawi, hayawi. Ndugu mwenyekiti wa kikao hiki, mzee wetu Philip Mangula, na kwa ujumla viongozi wote ambao wako meza kuu wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu na wageni wote ambao mmealikwa kuja katika mkutano huu, naomba na mimi niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wajumbe, baada ya kusikiliza wasifu, tumesikiliza azimio, nimemsikia dada yangu eh, mkali huyu mama lakini tunaheshimiana kwa muda mrefu. Kazi kubwa imeshafanyika. Nimesimama kama mmoja wa watu wenye usongo na jambo hili, kuunga mkono na kuwataka wajumbe wote tuunge mkono azimio hili kwa asilimia mia. Mimi binafsi sina shaka na uongozi wa mama yetu Samia Suluhu Hassan hata kidogo. Nimebahatika kuwa katika uongozi, tunajua kazi yake nzuri, lakini kwa wale ambao mmekuwa mnamwona katika shughuli mbalimbali, wasifu umesaidia sana. Nimeangalia wasifu wake nikakuta kumbe ameingia chama hiki tarehe kumi mwezi wa sita elfu moja mia tisa themanini na saba mkutano mkuu wa taifa wa Chama cha Mapinduzi kwa kupigiwa kura. Chini ya ibara ya mia moja na mbili kifungu kidogo cha kumi na mbili na kidogo chake ea ya katiba ya Chama cha Mapinduzi ya 1977 toleo la ishirini na halmashauri kuu ya taifa inao wajibu wa kuteua jina mwanachama atakayesimama katika uchaguzi wa mwenyekiti wa CCM. Jina hilo moja ndiyo litawasilishwa mbele ya mkutano mkuu kwa kupigwa kura ya ndio au hapana. Kimsingi Pendekezo hili siyo tu litazingatia masuala muhimu yaliyotajwa hapo juu, bali pendekezo hili pia litazingatia uwezo, upeo mkubwa alionao mgombea aliyependekezwa na kamati kuu na kupitishwa kwenye halmashauri kuu, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa ndiye mwanachama wa CCM anayefaa kuteuliwa kuwa mgombea pekee wa nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. CCM oye! wajumbe, kamati kuu imeona kwamba mwenyekiti wa CCM kama kiongozi wa kitaifa anayebeba taswira na haiba ya chama mbele ya jamii ya Watanzania na kuwa anafahamu uzito na unyeti wa dhamana ya mamlaka aliyobeba, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ibara ya 33 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Chama cha Mapinduzi, na anajua athari na madhara ya nafasi hizo kubwa mbili kwa kushikwa na watu wawili na kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa letu na ustawi wa jamii wake, wajumbe wa kamati kuu wamependekeza kwa halmashauri kuu ya taifa kwamba Mama Samia Suluhu Hassan ndiye anayefaa kuchukua nafasi hii.